Mambo vipi? Tuko hapa Stein TV leo maeneo ya Dar Service Park, tumekuja kupiga story na wafanyabiashara wote ambao wako hapa, lakini kuna moja kati ya picha iko hapa. Picha ni nyingi, lakini hii moja mimi nahisi kama ina kitu. Tunatamani kujua picha hii inaweza ikaelezewa vipi. Wanasema kwamba kila picha ina ina ujumbe. Tuambie mambo. Poa. Nzima. Nzima za wewe. Safi, tukumbushane tena jina. Naitwa Albertina Mela. Ya, ni mmoja kati ya watu waliopo kwenye project ya samani yangu. Sawa, unaweza kutuelezea vizuri kuhusiana na hii picha nadhani? Okay, so ziko picha nyingi kama ulivyosema, lakini hii hapa maana yake ni kwamba kama nilivyokuambia kwamba tuna deal na wagonjwa wa siko so, so katika hao ambao wanapitia hiyo changamoto ya sickle cell kuna kuaga na vipindi ambapo tunaita episodes za kuishiwa damu na pia mifupa inakuwa inakakamaa na kuuma sana sijapitia si, hiyo hali, lakini from experience ya watu ambao wanaelezea inakuwa ni kipindi kigumu sana. So hii inaakisi hizo one of the episodes ambazo zinakuaga zinatokea. Uh, mtu anakuwa yupo katika hali ya upweke na maumivu makali of depression hivi, ndio unaona kama amejikunja, anaugulia, nahisi hata alikuwa analia kwa huyo mtu ambaye alikuwa anachora. So hivyo unaweza kuona ni kama yupo kwenye kitanda peke yake ana oh, kitambaa yeah, tumeweka kwa mfano kama wa shuka, shuka. Yeah, okay. Kwa nini amekuwa mwanamke na kwa nini isingekuwa mwanaume? Uh, ni mchoraji tu naona aliamua kuweka mwanamke, lakini au kwa nini isingekuwa mtoto? <laughs> Huwapata wote, naona tu alichagua kumchora picha ya mwanamke. Yeah. Na picha kama hizi zinaandaliwa nyingi sana, sio hii peke yake, sio za muundo huu Hapana, ziko za aina nyingi, hii tu ni mojawapo kama unaona zingine hizi huku na nyingine zilimeshauzwa. Ni ya pongezi. Yeah, okay. Sasa hii hapa tunaona mtu ame ame, ame graduate. Yes, yuko na miaka okay, ame, ame graduate na miaka 26. Huku kwenye jamii yetu kuna stigma kuhusu masuala ya sickle cell na kuna misconception nyingi, watu hawaelewi huu ugonjwa. Wengine wanasema akifikisha mtu miaka 18, yani hatoboi kwenye miaka 18 anakuwa ameshafariki. Oh. Yes, ziko hizo mitaani, lakini sio kweli. Mtu anayeumwa sickle cell ni kama mtu mwingine ambaye anaweza akatimiza ndoto zake, kama unaona anasherehekea hapa, ana miaka 26 na amegraduate. Hapo jamii tunaona tofauti. Yes. Eh, basi mwenzie, nilivyoona nikawa najua labda ni picha tu, kama inaweza ikapelekwa kwa zawadi kwa mtu ambaye amegraduate. Sikuwa nimeona hiyo namba kwamba hapo kuna 26. Yeah, 26 inaakisi kwamba mimi huyo naumwa siko so, ni shujaa wanaitwa mashujaa wa siko so, kwamba ninaweza nikatimiza ndoto zangu na ninaweza nikafika umri mkubwa kama mtu mwingine. Kuwa na siko so hainizuii mimi yani kuachieve vile vitu ambavyo nina malengo navyo. Shukran sana, tumepata vingi kuhusiana na hizi picha mbili ambazo unaziona hapa na Kumbe picha bwana zinakuwa na maana, na maana wakati mwingine inaweza ikawa imejificha mpaka upate mtu ambaye ana, uwezo mzuri akakuelezea. <laughs> okay, mimi naitwa Keti, hii ni Stein TV. Thanks so much behind the camera, yuko Raj Classic.